Hola, navegante de Internet. ¿Alguna vez has sentido que tu seguridad está comprometida? En este canal encontrarás vídeos informativos y motivacionales sobre la seguridad informática, dirigidos a personas de edades entre 55 y 75 años. Podrás aprender acerca de temas como phishing, la seguridad de tus cuentas de Google, el borrado seguro de tus datos y la extorsión en Internet cómo identificar, evitar y solucionar estos problemas. Haz clic en uno de estos vídeos para comenzar a verlos.